Так. Давай попробуем. Билзебув. Билзебувович. Так, надо сейчас зайти и включить музычку, чтобы было. Фантомчик. Люди си любят сильных юнитов. Так. Ну, может быть, это и новый. Мне кажется, что фантома сейчас стало определять намного сложнее. Так, давай-ка ты вперед. А, это с этой кривой речкой. Так, хорошо. Хорошо. Кракер находит. Архон подлетает, скрывает. Ты берешь под контроль. Считай победа. Правильно? Давай первый ход можно так, все групп, а потом уже будем рассредотачиваться. Поехали. Немного музыки. Легонько. А ну-ка. Почему-то в это время никто не сидит в рейтинге. Либо надо в ночи играть, типа. либо в 6 утра. Так, ну, по идее, ты должен с этого берега идти. Пока в воду никто не зашел. Так. Будет ли он кемперить? Не будет. Не должен. Сразу можешь щиты одеть и двигаться сюда. Потому что если у него новый фантом, он может его ранить этого. Да, и надо не забывать, что если новый фантом, нельзя ползать около всяких бочек, машин и так далее. Сразу щиты или что, или как? Пока нет у тебя, братан. Где ты? А, ты в доме. Значит, с щитами пока не торопимся. сами торопиться не будем. Так.

Так, и... Ну, офицера вперед, может быть, фантома можно будет как-то запереть им. Посмотрим. Так, вот фантом. По воде пошел. Не могу определить, блин, не понимаю. Как вот раньше можно было раз и все, и понять. А здесь только вот я воду услышал и понял, где он. Сейчас будем сканировать. Ах, вот ты под ударом, конечно. Клеймор или двойной? Двойной тебя просто грохнет. Слушать надо сейчас воду, отойдет ли он по воде, либо засядет. Вот куда он побежал? К этому дереву? Или это второй пришел? Бывают же артисты, которые играют двумя этими по пяти. Сейчас щиты однозначно ставим. Архонтом быстро сканируем всю вот эту зону, которую я вижу. Или все-таки хакером? Непонятно. Давай, брат, давай, давай. Первый ход щиты. Погнали. Все в щиты. Архант. Не здесь ты, брат. Не здесь. Не здесь, не здесь. Может быть, вот здесь, да? Да. А -а -а. И на якорь тогда. Да, вот он ты. Так, долетаешь ты. Так, долетаешь ли ты? Со снайпером, я моя. Классический клоун. называется классический клоун. Так. Вскроешь ли ты его здесь? Конечно же нет. Тогда хуячим так. Этот на вышке сидел там на самой дальней петух, да? Да. Так, петух, петух, петух. Так, петух, петух, петух. Куда бы спрятать тебя? Магадан. Ядрила, блять. сука. Как мне эти клоуны со снайпером заебали. Просто пиздец, блядь. Пиздец. И все сидят и думают, что они, блядь, черт побери, блядь, игруны, блядь. Гандон ебаный. Сука, блядь. Каждый, блядь, петух играет с ним. Сука, шлюхин сын, блядь. Давай, нахуй, блядь. Стреляй, блядь, своей последней пулькой, блядь, петух, блядь. Давай, давай. А, сейчас он кинет эту. Я все равно тебя найду, пидор, ты меня не убьешь. Давай, давай. Шалава, блядь. Блять, ракеты надо было тратить на это. Ну ладно, сейчас разберемся. идем хуярить сюда, блин. Попал, сука, блин. Куда ты, куда ты, кто там, блядь? Пошел хакера убить, гандон, а? Пока ты будешь перезаряжаться, мразь, я тебя, блядь, архонту просто задолблю, блядь. Давай свой последний пулю, сука. Хакера, конечно. Фух, петух вонючий, блядь. Какую я меткий, ебаный в рот. Все, блядь, без пуль, пидор. Говноед, блядь. Еще бы хорошо пизда. И что, у меня нет этой? Нету, ты смотри. Давай, стреляй, сука. 61. давай сюда, будем брать этого под контроль, блядь. Уф, ну, какой раз у тебя. На, сука, блядь. Гандон вонючий, блядь. Так, ты в куртке, но все равно отходим сюда, блядь. урод, блядь. Давай, сука, с своим пистолетиком, блядь. Уходим сюда. Я даже вами заниматься не буду, пидорасты, блять. еще один. Ладно. Занимайтесь, занимайтесь. Давай, Архик, давай, дорогой. Давай, стреляй. Стреляй! Занимайся офицером. Докинешь? Неужели докинешь, урод? Ну, а это что надо делать, смотри. Хотя, нет, наверное, вот... Ах, не хватает. Кинул бы сразу. Или целится. Не в этого, не в этого. Ах, все далеко, а. Ай-яй-яй-яй-яй. я далеко. Да что же такое? Как же так? Как же так? Ну, ушел ты, смотри. Али это. бельгийское рожа, блядь. Опа, опа. Да мне укрыть от огня не надо. Чего не бояться. Вас троих петухов я смету, блядь. Огонь! Давай сюда. так, что Так. Так, этот не должен даже видимость не дать. На этого похуй, даже если сейчас он убьет этого псиона. Ну, первый так, горишь. Тебе нужно стать на, на якорь, братан. Кирдаун, тебе нужен, чтобы огонек прошел. Иначе опять убегать. А тут уже я тебя в лесу. На нахуй!